बॉलीवुड की दुनिया में और रूबरू करवाते हैं आपको बॉलीवुड की कुछ हॉट एक्ट्रेस की ओर जिसमें नाम शामिल है प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा का परिणीति चोपड़ा इन दिनों फिल्म में काफी छाई हुई है लेकिन अपने हार्ट बिकनी पोज को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रही है अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से हॉट सीन्स है जिसके कारण परिणीति चोपड़ा फेमस हो रही है लेकिन देख सकते हैं इन साझा तस्वीरों में कि किस तरह परिणीति चोपड़ा अपने हॉट और फेमस हो रही है जिस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा अपने हॉट अंदाज को लेकर काफी चर्चित रही है उसी तरह उनकी बहन परिणीति चोपड़ा भी इन दिनों सोशल